Bueno, el metrónomo está en 140 BPM. Ahora vamos a hacer un pequeño ritmo de merengue, simplemente para que veas cómo suena. Luego vamos a hacer el tutorial. Así que vamos a ver qué tal. En la menor. Ahora vamos a hacerlo mayor, en lo mayor. Siempre tienes que asegurarte que inicies en el tiempo fuerte, en el tiempo fuerte, en el pulso fuerte del compás. En este caso estamos trabajando un compás de 4x4. Recuerda, siempre entras en el primer pulso donde suena ese tin Ahí. Ahí. Si no entras en el primer pulso, entonces estarías tocando cruzado, como se dice musicalmente. Está cruzado, está cruzado, está tocando cruzado, está eh, tocando fuera de tiempo. Bien, entonces muy pendiente, muy pendiente de ese primer pulso. Vamos a hacerle una pequeña variación ahora a ese ritmo. A 140. Vamos. Ahora vamos a hacerlo, esa variación aplicarla en un ritmo mayor, en Do mayor. Una cosa muy importante. He estado haciendo estos, estos patrones de merengue Pronto voy a hacer este tutorial, porque esto es simplemente para que veas lo que vamos a hacer luego. Estoy haciendo estos tutoriales de merengue porque me han solicitado tocar eh, tutoriales de algún patrón de merengue. Realmente hay muchos canales en YouTube que enseñan muy bien diferentes patrones de merengue. Como yo me sé algunos patrones, pues voy a acceder o estoy accediendo a la solicitud de algunos suscriptores. Ahora bien, Recuerda que en nuestro canal estamos aprendiendo desde cero. Desde cero. Aquí la persona que ha iniciado conmigo en el canal, pues está aprendiendo desde las notas musicales en el piano, los intervalos, los acordes, eh, todo tipo de, bueno, escalas mayores y menores, eh, y así sucesivamente. Hemos traído algunos ejemplos de diferentes ritmos y esta vez estamos hablando de patrones de merengue. Muy importante que recuerde que de los últimos videos que hice enseñando teoría, hice un video donde hablaba de cómo tocar canciones con dos acordes. Por eso los patrones que estoy haciendo lo estoy limitando a dos acordes porque es lo que tú hasta ahora conoces. Ahora bien, cuando retome otra vez los videos de teoría, pues voy a empezar a hablar de canciones que se tocan con tres acordes y después canciones que se tocan con más de tres acordes. Y una vez esté hecho eso, entonces podemos entrar al tema de analizar algunas canciones, de intentar eh, sacar canciones de oído, ya en el video a lo mejor hagamos algún, algún en vivo o algo por el estilo, pero la intención es que quien vaya viendo el canal pueda ir aprendiendo paso a paso, como lo hemos dicho en nuestro video eh, propuesta del canal. Así que ya lo sabes, espero que te suscribas a nuestro canal, que compartas el enlace del canal y que le des like si te gusta el video. Si tenemos muchos views en este video, si tenemos muchos likes en este video, pues voy a entender que real y efectivamente quieren aprender este patrón de merengue. Y entonces vamos a hacer todo lo posible por tenerlo lo más pronto que, el tiempo me permita hacerlo. Así que muchas gracias por atender a nuestro video. Muchas gracias por, tu suscripción, a los que ya están suscritos. Muchas gracias por tomar tiempo y ver nuestros videos. El canal en este año sigue creciendo de manera franca. Eh, últimamente hemos estado recibiendo varios suscriptores, eh, ya hemos llegado a 100.000 views en el canal. Eso creo que es un logro que hay que celebrarlo porque eh, eso indica que las personas ven el contenido del canal. Así que muchas gracias otra vez. He terminado como 50 veces el video, pero bueno, eh, muchas gracias por, por llegar hasta aquí. Un cordial saludo.